María, tiene la palabra la senadora Frisanet. Presidente, uh, el discurs que acabem de sentir per part del senador del PP és de vergonya, viviu al marge de la realitat, falsegeu la realitat, senyories del PP. Aquesta moció llista infraestructures de l'àrea metropolitana de Barcelona en les que acumulem mancances, retards, deutes i faltes d'inversió i execució per part de l'Estat. Algunes venen de lluny, n'hi ha algunes que són agòniques. Totes aquelles que estan en aquesta llista són necessàries i votarem a favor, però és que més considerem que n'hi ha d'altres que no hi són i que necessiten la mateixa cura i la mateixa atenció, que també mereixen priorització. D'aquí les esmenes que són d'addició, que esperem que siguin acceptades i incorporades. I són el soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat, el soterrament de les vies de Montcada i Reixac, acabar les obres de la via que uneix Abrera i Terrassa, fer el desdoblament de la via R3 en el tram Montcada-Vic i el baixador de la R3 de Montmeló. En algunes d'elles el que està en joc és la qualitat de vida de la nostra gent. En altres, directament la vida que la deixadesa política que ha fet, per exemple, que certs soterraments de vies encara no siguin una realitat, aquesta deixadesa política el que provoca és que anem sumant atropellaments i que anem sumant de forma insuportable morts. Esperem que aquestes esmenes siguin acceptades, entenem que són de justícia. Muchas gracias, senadora Frisanet.